altri cancello. E mo che diavolo sei? Vieni subito! Alzata che figlia di fare Io odio il Natale e adesso lo direte anche voi. Buongiorno <laughs> e buon Natale! Salve, buon Natale a lei! Grazie per portare lo spirito natalizio in tutte le case. Eh, me ne pare. Certo, se tutti fossero come voi, ma se il Signore non bandana, quello lo odia il Natale aspetti che è un regalo per lei. Ecco un buon panettone per scaldare lo stomaco e un buon pinzanto per scaldare la sua voce. Grazie mille, tante care cose e buon Natale. A lei, arrivederci. Saluta Smilla e ringrazia il Signore per arreglare il nostro cuore. 25. Il Natale. Signora Basile, nel tuo paese si celebra il Natale? No, in effetti non si celebra, ma mi diverto sempre molto a giocare con voi durante le festività natalizie. Che bello, è vero, il Natale è il periodo più bello dell'anno. Le luci, i colori, l'atmosfera, le luminarie, per non parlare degli alberi di Natale. Cosa c'è di più bello? Ma cosa è successo? L'albero di Natale si è spento. Anche il presepe. E anche le luminarie. È tutto buio! Lorenzo Basile, lei in arresto. Abbiamo trovato la bomba nel presente, sotto l'albero. Lei ha chiaramente cercato di sabotare il Natale. È straniero, chi se no? Ma no, ma è impossibile, il signor Basile ama il Natale. Ho avuto un flashback. Ma del signor Bandana, quello lo odia il Natale, eh? Ho un sospetto sul signor Anno Bandana. Io sono ingegnere nucleare, dammi un computer e lasciami fare accedendo al dark web risalirò a chi ha fatto tutto questo, a chi ha sabotato il Natale, e risalirò all'IP e al nome della persona. È il signor Ono Bandana. Devo salvare il Natale. Signora non bandana, finalmente ho scoperto il tuo nascondiglio segreto. Sei tu che hai hackerato il Natale. Sì, sono io. Il Natale non è un tempo, né una stagione, ma uno stato d'animo. Se i film di Natale ci hanno insegnato qualcosa, come Mamma ho perso l'aereo, Una poltrona per due o Il Grinch, è che a Natale siamo tutti più buoni. E anche tu, Ono Bandana, puoi essere più buona a Natale. Quindi non hackerare il Natale. Hai ragione, Don Matteo. Io odiavo il Natale perché fin da piccolo sono intollerante al lattosio e non potevo mangiare il panettone. Poi ho scoperto che è diventato tutto consumismo questa festa e l'ho odiato ancora di più. Ma grazie a te, forse, potrei migliorare e potrei finalmente amare questo bellissimo momento dell'anno. Bravo Ano, questo è il vero spirito del Natale. Ed ora ho un regalo per te. Adesso possiamo cantare una canzone insieme. Oh happy day, oh happy day, oh happy day, oh happy day. When Jesus was, when Jesus was, when Jesus was, when Jesus was, when Jesus was, when Jesus was. He washed my seeds away. Oh happy day, oh happy day. Oh. Matteo! Oh Happy Daisy! Oh Happy Daisy! Buon Natale.